Saluton carai, hodio mi volas racconti al vi episodon kiu ocasis al mi. Estis rimarco pri unuela mia publicajo en la reto post nao iaroi. Neniu facte donis iun ein attenton al tiu publicajo dum nau iaroi. Cai, ja, mine plu emas, mi diru, investi tempon, char post nau iaroi mi estas alia homo, cai ne temas pri, mi diru, structurita fac articolo, do ne estas tiu afero. Cai, vere surprizas min kiam eh, iu venas al mi tute sen pere sam kiel mi jus publicis la aferon uh, en la reton kaj do shainas al mi ke la tempo de la reto estas malsama ol la tempo de la mondo almena o lao kelkai homoi kaj tio necessas surprizi min effektive Ciuvi ancao? spertis same, racconto ciu occase. Ne forgesu, resti con ni, cai con mediti con ni. Dancon. Saluton, cae bonvenon, ania nova Zamenhofa medito. Hodiau mi volas legi cae mediti cun vi sur cecai vortoi ciu in Zamenhof scribis en letero, sia tempe tre fama, temas pri letero, pri la delegazio, cae la adresito estis dr. Louis Couturin, la fama autoro de Ido. Do la letero estis publicigita unua foie en la iaro 1907, cae tio estas tre grava por compreni la fonon de la el tiro cium mi estas legonta al vi. Pagio quartcent quardec du. Electo estus tre bona antau dec, dec quin iaroi, Ciam existis ancora multae personoi Ciu volis havi lingvon internazian, sed nesciis, ciun ili devis preni. Sed nun, iam de longe, la tuta mondo alcutimigis alla ideo che existas nur unu preta, cae el provita arta lingvo. Pri iai aliei proiectoi, gi au tute nescias, au scias pri ili nur, cili estas malfortai teoriai proiectoi de diversai malcontentuloi, qui volas sed ne povas concuradi cum esperanto. La tempo fluo. Quiom grade ni povas diverse consideri la tempo fluon. En 1907, lau Zamenhof, dec, dec quin, iaroi, estis longega tempo, dum ciam la tuta panoramo de la publica opinio pri esperanto kai la besono de neutrale homa lingvo internazia shangigis gis profunde kai por la resto de la mondo nenio ocasis la resto mi diras exter Esperantujo. ec la o kelka la discuto kai disputo pri la plei tauga formo estis tute malfermita kai facte gi restis malfermita gis interlingua de Iala en 1951, effective. Estas necredeble constati che ni vivas la saman tempon, sed nia percepto de la tempo povas tiel varii che shainas che ni vivas en malsamai epocoi quelc foie. Cae tion mi volas rilatigi alla percepto de la signifo de iaro 2012, char, lau mia compreno, multae homoi dauras vivi sam ciel covimo tute ne existus. Sam kiel 2012 ne estis facte turno puncto en la historio de la homaro. Do, tempo fluo, Ien la temo, pri ciu mi instigas nin cun mediti. Dankon pro via attento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.